قصيدة أسكنتك وادي هواي للشاعرة دكتورة أمل العرب أسكنت ضيفك في وادي هوايا أسكنت ضيفك في وادي هوايا والشوك حط كبرياء أسكنت ضيفك في وادي هوايا والشوك حط كبريائي سألت عنك دروب العشاق سألت عنك دروب العشاق ونديت عليك ونديت عليك من خلال بوابات القلب ونديت عليك من خلال بوابات القلب أناجي فيك أناجي فيك ربيع العمر أناجي فيك ربيع العمر أن تسمع دبيب فؤادي أناجي فيك ربيع العمر أن تسمع دبيب فؤادي تأن روحي تأن روحي من عزوف البعاد تأن روحي من عزوف البعاد تسكن دموع الأحداق تسكن دموع الأحداق فوق وسائد العتاب تسكن دموع الأحداق فوق وسائل الأعتاب سألت عنك سألت عنك نجوم السهاد سألت عنك نجوم السهاد نشدت قمر الليل أن يرسل أوراق الأشواق لتهبط على مدرج قلبك لتهبط على مدرج قلبك بالحنين والذكريات لتهبطوا على مدرج قلبك بالحنين والذكر له آه آه يا وجع الصبابة من كسرة العتاب آه يا وجع الصبابة من كسرة العتاب ما تحيات دكتورة أمل روعة آه.